أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Uh, وكان chính đường Ma So محمد Bye. Ah!

فسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا What God? وكل إنسان طائره في عنقه ونخرج love. اقرأ كتابك كفى اليوم عليك حسيبا وقل في عنقه ويخرج له 我的梦。